Не, не, нямаш абсолютно Добре. О, ти бе, сърсва. О, да, равенство. О, да. <laughs> е, джок. Та, хора, това беше... Не, още един епизод, аре, а. Още? Не. Е, е само още един мап и тогава. Е, това ще излезне повече от 20... Мен ни ще го направих на две части. Ти знаеш колко много се рендва така? I don't care. <laughs> Аре, сега днес ще има така. <laughs> Мага. Но си взе. Ниче. Де я знам. Чакай, кой е този Метач. То ме знаят ме. Аз съм супер известна лична. Да знам. Той кой е? Ама си тъпия драйвер има. Умря Умря. Гледам се стап. О, фък. Добре. Аз не знам къде си. А, видях. Маркнах е рад. Убиха те. А? Там гледаш. гледаш Ти да не си на Какво да не би... Не. Е, сега вече съм. Да А ти къде си? тебе. Си, твоя марка. Искам С армия от приятели. Общо не. Не, не, нямаш абсолютно никаква No, но но, но, но, no. Добре. О, ти беки, сърсва. О, да, равенство. О, да. Е, джоки. хора, това беше... Не, още един епизод, аре. А... Още? Не. Е, само още един мап и тогава. Е, това ще излезне повече от 20 Мен ние ще го направих на две части. Знаеш колко дълго се рендва такъв? I don't care. <laughs> Аре, сега... Не ще те има... Така Мага. Но си взе. Ниче. Де я знам. Чакай, кой е този всъщност? метач. То ме знаят метач. Аз съм супер известна личи. Да знам. Той кой е? Ама си тъпия драгър има. Умря ли? Умря. Ето умря. I'm gonna have to stop. <laughs> oh fuck. Right. Nossa, crazy. cresce. Маркнах втората. Убиха те. А? Стап гледаш. Мхм. Пак гледаш Ти да не си не би? Не. Е, сега вече съм. Да ти къде си? до теб. Е С армия от приятели. О, фък, трябва ми хил. А, фък. Ще умра. Ела да ти дам хелт. <laughs> Умри, бе! Не. Умря ли, бе? Умря. Сега вече си пускам... О, пуснах хитоник. Сега съм на пълна кръв. Nimam enaka Tonix. Not my fault. A? Ne, pešli, ne, pešli. Mam sensu to nie mieści. че ме чакаете. Нали? Аз спри да ми се появи. О, пък зад мене. Добре, че игра с сеп. Нон-стоп. Да, ще ме маркне. Не честно, аз нямам лонг рейдж оръжие. А если честно, минут часов все пизло. А если на прайсный тест? Что? А, искаш да пра нуба, сухоки. печатай малко, гледай тук. Корпорал 7, 6. Не, 7 да. Някакъв Hip 6i. Гати ранковете. М, при това се слага. 对。 игра просто се развали. Аз ти казвам. Е, Петата ми беше по-яко. Сезон ти ще е по-яко. Някаква, когато хората нямаха 100 000 оръжия. Но то началото вкусен бета той е може да има две гранати. Той, ако си солджер, е, може да имаш граната. О, фак, някой махна. А, може да имаш граната, динамит, помпа, пистолет, и още такива не глупости. А, Помни да. си бъга за трите оръжия. Не знам. Те го Надявам се, че не. Някой път ще пробвам пак. А да, слушай, как се почава бъга, какво се Аха, нали? Пет човека. А, като мядата ще тия фойерверките и там каквото е. Сега как си го бие то? Да тебе няма те убил. I have a new target. А, ето. Oh, oh, oh. Nie wybiemy. Da, wiem. Ta tara tara tara ta tara tara tara ta tara ta ta ta ta ta tara ta ta ta ta ta tara ta ta Ако при наука имаш преди флага ти, а флага ви. Да, да, да. Ето, видя ли, че да, съм малко? О, фък! Фък! А, видя. А, убих някакъв без да искам. Не. А, убих ли? О, ма гъж, доживях. Ма гъ! са съм саднати хора. Аз са саднати хора. Ева си тъпаците сте. ако беше... Ако yeah, cool story, bro. Да, ще... Защото са тъпанари, наистина. Хората, където не чистват хората, където не чистват където ги където е, е, е, знаете какво имам предвид. Да. Нали? А при мен като ми излезе... Няма тока човек. Е, Няма как ще тъсне ти скача, когато има мой. Е, не винаги. Добре, значи 7. Това е гадно. А. Да. Нали? Oho. Nice minutes. Гледай, те са горе и съдват. Всички. Run! Ти е бахтика сметлия да защо Някакви играеш. Ааа! Първи левел! Първи дел. Ай, не, много башенки старт. О, фък. Малко да ви скочи. Бягай! О, Тоник, Тоник. О, фък, фък, фък, фък, фък, фък, фък. Ааа, дева. Охо, убиха те. Трябва да цензурираме клипа. О, то стават 18 секунди. Бързо! Карам с вода скорост. Значи това ще е майкранът, да не знам. И така, видяхте как комбам свите, аз ще плувам. О, oh, yeah! Чакай малко, ти си 27. Ако съм 25-ти. 25-ти съм. 27-ти си, знам кой е. 20... Не, 25-ти съм. Как дяволите си 25-ти? 27-ти си. Добре, аз по ще разбера кой Елвис. Да. Чакай малко, ти във водата ли си? <laughs> Мазно умря е във водата. Да, ма аз съм с повече кило. О, с повече точки от тебе си. Хада ти е. Не знам, аз ти си го мах. я пак погледни. Не съм ни 8. кило, Аз ти си 5. Аз съм цел с друг скор. А не и смешник, и сега ще убия, нали знаеш? <laughs> Нали знаеш, аз се да, но все пак ти си по И това, че умрях във водата, го доказа. И това ще е края на епизода. Радвам се, че бяхте. И бля И бля. Значи, аз ще предположа една статистика. 35 човека, ако са гледали клипа, сигурно ще го гледали до края. И останалите 20, ако ще гледат още 20 човека. Ще го гледат сега по сигурност само първите как Но нищо. А, само ми спомнят. Най-милото. Ето, прес. Да, хора, айде това от нас. И... Най-вероятно. Май ще очаквате още серия от нас. Не знам. Как се разбере? Очакват още серия от нас. Mi agenda. Together we can play some rock and roll.